درود همراهان گرانقدر به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس عبارت ها و جملات بسیار پرکاربرد با لغت وای در انگلیسی رو با هم مرور میکنیم و با هم یاد خواهیم گرفت همونطور که میدونید لغت وای به معنی چرا یا به این دلیل که استفاده میشه در انگلیسی و کاربرد داره حالا با جملات و هایی که در این درس خدمت شما تقدیم خواهد شد و توضیح خواهیم داد کاربردش رو خوب یاد خواهید گرفت و با تمریناتی که در این درس انجام خواهید داد اون رو ملکه ذهنتون خواهید کرد دوستان فراموش نکنید که حتما هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید رونویسی بکنید و حتما با صدای رسا تکرار و بیان بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید دوستان دلیل اینکه ما خدمت شما اعلام میکنیم و از شما میخواهیم که حتما در قسمت کامنت عبارتها و جملات رو بنویسید این است که شما بتونید جسارت و جرأت بیان در عموم رو داشته باشید و بتونید وقتی که در جمعی قرار میگیرید این حراس رو از خودتون دور بکنید که بتونید یک جمله انگلیسی یا یک عبارت انگلیسی رو بگید این حراس و این خجالت در اکثر زبان آموزا وجود داره طبیعتا کلاس درس ما یا این کلیپ مجازیه و وقتی که شما جسارت بیان و نوشتن یک جمله در فضای مجازی رو داشته باشید همین اعتماد به نفس و جرأت و جسارت در شما کم کم رشد میکنه و در دنیای واقعی هم خواهید توانست یک عبارت یا یک جمله رو بیان بکنید پس حتما این کار رو انجام بدید تا باعث افزایش اعتماد به نفس شما عزیزان و همچنین تقویت مهارت های چندگانه انگلیسی شما عزیزان بشه موضوع دیگه دوستان فراموش نکنید اگر میخواید کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به دست شما برسه و بتونید از اونها در جهت یادگیریتون استفاده بکنید کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو follow یا subscribe بکنید تا جزء اولین دسته از عزیزانی باشید که کلیپ های آموزشی به محض انتشار یافتن به دست اونها میرسه و میتونن از اونها در جهت یادگیریشون استفاده بکنن بسیار خوب بپردازیم به عبارت ها و جملات بسیار پرکاربرد با لغت why در انگلیسی Why do you ask? Why do you ask? Why یعنی چرا You ask یعنی تو میپرسی Do you ask حالت سوالیشه با دو سوالیش کرده Why do you ask یعنی چرا میپرسی این سوال رو چرا از من میپرسی شما فرض کنید که دوستتون ازتون یک سوال میپرسه بعد شما متعجب میشید که چرا همچین سوالی رو از من میپرسی با چه اجازه ای یا اصلا در کل متعجب میشید و ازش میپرسید Why do you ask? چرا میپرسی این سوال رو؟ عزیزان در مورد تلفظ Why هم باید دقت بفرمایید که ایچش ناخاناست و زمانی که میخواید دابلی رو تلفظ بکنید در انگلیسی لبهاتون باید حالت بوسه باشه و هوا خارج میشه یعنی به این صورت Why Why دقت بکنید نگید Why وی نیست W و هر جا که در انگلیسی W دیدید لبهاتونو رو به حالت بوسه در بیارید Why همین الان نوبت شماست از اشتباه کردن نهراسید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید که همین تمرینات کوچکه که باعث رشد شما خواهد شد به ما اعتماد کنید طبق روش پیش بیاید قطعا نتیجه خوبی خواهید گرفت همونطور که دیگر دوستان نتیجه خوب گرفتن پس شما هم همچین کاری بکنید و در تمرینات شرکت بکنید تا باعث رشد خوبی در یادگیریتون بشه Why do you ask? Why do you ask? Why do you lie? Why do you lie? Lie یعنی دروغ گفتن You lie یعنی تو دروغ میگی Do you lie یعنی آیا تو دروغ میگی با دو سوالی شده Why یعنی چرا Why do you lie یعنی چرا دروغ میگی حالا فرض کنید که یک دروغ از مثلا یک بچه کوچولو که بچه فامیلتون شنیدید بعد حالا متعجب میشید میگی چرا دروغ میگی لازم نیست دروغ بگید امیدوارم که زندگیتون پر از صداقت باشه و از دروغ به دور باشید نه دروغ بگید و نه دروغ بشنوید Why do you lie? Why do you lie? Nobody knows why. Nobody knows why. Nobody یعنی هیچ کس نو یعنی دانستن knows اس سوم شخص گرفته به خاطر نوبادی هر جا که نوبادی دیدید بدونید که قانون سوم شخص رو باید براش رعایت بکنید و در اینجا فعل ما فعل نوه یعنی دانستن و اس سوم شخص میگیره نوبادی knows یعنی هیچ کس نمیدونه هیچ کس نمیدونه چی why چرا حالا یک اتفاق افتاده بعد طرف از شما میپرسه چرا همچین اتفاقی افتاده بعد شما جواب میدید nobody knows why هیچ کس نمیدونه چرا دلیل این موضوع رو هیچ کس نمیدونه بسیار خوب دوستان حالا نوبت شماست که خودی نشون بدید نشون بدید که جسارتش رو دارید در قسمت کامنت همین الان همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و به دنیا بگید که شما جسارت بیان و جسارت یادگیری رو دارید هنوز انرژی دارید که یاد بگیرید هنوز انقدر قوی هستید که یاد بگیرید پس در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید بنویسید نه تنها این جمله رو همه جملاتی که در این درس در کلیپ های دیگه میبینید در قسمت کامنت بنویسید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و قوی ظاهر بشید دمتون گرم Nobody knows why Nobody knows why Why did you quit? Why did you quit? You یعنی تو quit یعنی خارج شدن You quit یعنی تو خارج شدی Did you quit یعنی آیا تو خارج شدی؟ Why did you quit یعنی چرا خارج شدی؟ مثلا دوستتون یا همسرتون از فروشگاهی که با هم رفته بودید اومده بیرون و شما ازش میپرسید چرا رفتی بیرون از فروشگاه یا چرا خارج شدی؟ Why did you quit؟ Why did you quit؟ Why are you crying? Why are you crying? Cry یعنی گریه کردن و البته باید در مورد تلفظش دقت بفرمایید. عرض نکردم کرای. cry چون بین C و R صدایی وجود نداره cry یعنی گریه کردن crying در حالت ing you are crying یعنی تو داری گریه میکنی حال استمراری وقتی که میگه are you crying یعنی آیا تو داری گریه میکنی و وقتی که یک why در ابتدا میاد یعنی چرا داری گریه میکنی why are you crying یعنی چرا داری گریه میکنی مثلا بچه کوچولوتون یا یک بچه کوچولو میبینید که داره گریه میکنه ازش میپرسی Why are you crying چرا داری گریه میکنی Why are you crying? Why are you crying? Why did Mori run away? Why did Mori run away? run away یعنی فرار کردن موری اسم خاصه و اسمهای خاص اسم خودتون اسم هر کسی در انگلیسی اولش باید به صورت حرف بزرگ نوشته بشه Why did Maury run away در زمان گذشته اتفاق افتاده همونطور که میبینید did اشاره داره به زمان گذشته و حالا که با did سوالیش کرده فعل اصلی که run away به شکل اصلیش نوشته شده موری run away یعنی موری فرار میکنه موری دید ران away یعنی موری فرار کرد در زمان گذشته حالا سوالیش کرده دید موری ران اوی یعنی آیا موری فرار کرد حالا یک why هم در ابتداش آورده why did موری run away یعنی چرا موری فرار کرد دلیلش چی بود که موری فرار کرد why did موری run away why did موری run away I wonder why. I wonder why. Wonder یعنی تعجب کردن متعجب شدن I wonder یعنی من متعجبم من در حیرتم Why چرا I wonder why من متعجبم چرا حالا مثلا فرض بکنید که قیمت ها خیلی گرون شده و شما میگید I wonder why متعجبم که چرا این اتفاق افتاده I wonder why I wonder why Why did Sarah do that? Why did Sarah do that? Sarah اسم خاصه یعنی یه خانومی به اسم سارا do یعنی انجام دادن و گذشتهش میشه did دید که در اینجا به عنوان فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده شده that اشاره میکنه به اون کار مشخصی که انجام شده that یعنی آن do that یعنی انجام دادن اون Sarah do that یعنی سارا اون رو انجام میده حالا با یه did سوالی شده Did Sarah do that یعنی آیا سارا اون کارو کرد حالا یک why هم در ابتداش اومده Why did Sarah do that یعنی سارا چرا اون کارو انجام داد چرا سارا اون کارو کرد همین الان نوبت شماست از اشتباه کردن نهراسید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید که همین تمرینات کوچکه که باعث رشد شما خواهد شد به ما اعتماد کنید طبق روش پیش بیاید قطعا نتیجه خوبی خواهید گرفت همونطور که دیگر دوستان نتیجه خوب گرفتن پس شما هم همچین کاری بکنید و در تمرینات شرکت بکنید تا باعث رشد خوبی در یادگیریتون بشه Why did Sarah do that? Why did Sarah do that? Why did this happen? Why did this happen? happen یعنی اتفاق افتادن یا رخ دادن this یعنی این اشاره به این موضوع داره که در مورد داره صحبت میکنه did هم برای سوالی کردن استفاده شده why did this happen یعنی چرا این اتفاق افتاد چرا این ماجرا پیش اومد مثلا یک اتفاق عجیب غریب افتاده بعد شما میپرسید چرا این اتفاق افتاد why did this happen Why did this happen? Why don't we go home? Why don't we go home? هوم یعنی خانه دوستان تفاوت بین هوم و هاوس در این است که هاوس حالت فیزیکی یعنی ساختمان ولی هوم حالت عاطفی داره جایی که عزیزان شما زندگی میکنن امیدواریم که همیشه در کنار عزیزانتون خوشحال و سلامت باشید We go home یعنی ما به خانه میرویم We don't go home یعنی ما به خانه نمیرویم Don't we go home یعنی آیا ما به خانه نمیرویم حالا یک why در ابتداش آورده why don't we go home یعنی چرا ما به خانه نمی رویم چرا تو خیابون علافیم چرا نمیریم خونه why don't we go home why don't we go home Why did you do that? Why did you do that? Why did you یعنی چرا تو اون کارو کردی؟ کدوم کارو do انجام دادن that اون کاره چرا اون کارو کردی؟ مثلا فرض کنید که یک بچه کوچولوی یک کار اشتباهی کرده بعد شما ازش میپرسید Why did you do that? چرا اون کارو کردی؟ Why did you do that? Why did you do that? Why did Peter come here? Why did Peter come here? here یعنی اینجا کام یعنی آمدن پیتر یعنی یه آقایی به اسم پیتر و همونطور که میبینید پیش به صورت بزرگ نوشته شده did فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده شده پیتر کام here یعنی پیتر به اینجا میاد did پیتر کام here یعنی آیا پیتر به اینجا آمد why did Peter come here یعنی چرا پیتر به اینجا آمد why did Peter come here Why did Peter come here? Why do they want go? Why do they want go? Go که یعنی رفتن want یعنی خواستن they یعنی آنها do انجام دادن که در اینجا به عنوان فعل کمکی استفاده شده they want go یعنی اونا میخوان بروند do they want go یعنی آیا اونا میخوان بروند why do they want go یعنی چرا آنها میخوان برند چرا میخوان برن چرا نمیمونند why do they want go why do they want go Why are you here? Why are you here? Here یعنی اینجا You یعنی تو Are you here یعنی آیا تو اینجایی؟ Why در ابتدا یک چرا بهش اضافه میکنه Why are you here یعنی چرا تو اینجایی انتظار نداشته که شما رو در اینجا ببینه میگه why are you here چرا تو اینجایی تو باید مثلا الان خونه بودی الان باید رفته بودی مثلا سر کار چرا تو اینجایی why are you here why are you here why are they late Why are they late? Late یعنی دیر کردن یا تأخیر داشتن They یعنی آنها They are late یعنی آنها دیر کردن Are they late یعنی آیا آنها دیر کردن و یک why در ابتدا اومده یعنی چرا Why are they late یعنی چرا آنها دیر کردند Why are they late Why are they late That is why I was late. That's why I was late. I'm late یعنی من دیر کردم و همونطور که گفتیم late یعنی تأخیر داشتن یا دیر کردن I was late یعنی من دیر کردم در زمان گذشته Why یعنی چرا That's why یعنی دلیلش اینه به این دلیل That's why I was late یعنی به این دلیل من دیر کردم مثلا دلیلتون رو توضیح دادین در انتها میگید That's why I was late دلیلش این بود که من دیر کردم That's why I was late. That's why I was late. Why don't you come in? Why don't you come in? کام یعنی آمدن Come in یعنی به داخل آمدن You come in یعنی تو به داخل میایی Why don't you معمولا برای پیشنهاد دادن کاری به فردی از این عبارت در انگلیسی استفاده میشه مثلا چرا فلان کار رو نمی کنی از این عبارت Why don't you مثلا فلان کار رو انجام نمیدی Why don't you come in یعنی چرا به داخل نمیای تشریف بیار داخل چرا به داخل نمیای Why don't you come in Why don't you come in Why are you busy today? Why are you busy today? Today یعنی امروز با همین تلفظ today بین او و ا today نیست today هم نیست today یعنی امروز بیزی یعنی کسی که سرش خیلی شلوغه شلوغ you are busy یعنی تو سرت شلوغه حالا سوالی میشه آر میاد اینور are you busy today یعنی آیا تو سرت شلوغ امروز و یک why در ابتدا یعنی چرا why are you busy today یعنی چرا امروز سرت شلوغه چرا تو انقدر امروز سرت شلوغه why are you busy today Why are you busy today? Why did you come early? Why did you come early? Early یعنی زود. Come یعنی آمدن. You come early یعنی تو زود میای. You did come early یعنی تو زود آمدی با یک تأکید. حالا سوالی میشه دید که فعل کمکی میاد اینور Did you come early یعنی آیا تو زود آمدی حالا یک why در ابتدا چرا بهش اضافه میکنه Why did you come early یعنی چرا تو زود اومدی مثلا مهمونی بوده و شما خیلی زود رفتید بعد طرف از شما میپرسه Why did you come early چرا انقدر زود اومدی چرا تو زود اومدی Why did you come early? Why did you come early? Why did he quit his job? Why did he quit his job? Job یعنی شغل his یعنی مال اوی آقا quit یعنی خارج شدن He quit his job یعنی او از کارش خارج میشه حالا یک did در ابتدا اومده سوالی و به زمان گذشته بردتش میشه Did he quit his job یعنی آیا او از کارش خارج شد حالا یک why در ابتدا یک چرا به سوالمون اضافه میکنه Why did he quit his job یعنی چرا او از کارش خارج شد چرا کارش رو ترک کرد Why did he quit his job Why did he quit his job? Why aren't you coming? Why aren't you coming? Coming حالت آینجی فعل کام یعنی آمدن You are coming یعنی تو داری می آیی در حال آمدن هستی حال استمراری You are not coming یعنی تو داری نمی آیی از این ساختار در فارسی خیلی کم استفاده میشه ما همین دقیقا میگیم چرا نمی آیی ولی در واقع ساختار درستش حال استمراری به صورت منفی You are not coming یعنی تو داری نمی آیی حالا سوالی میشه Aren't you coming یعنی آیا تو در حال آمدن نیستی یعنی آیا داری نمی آیی و حالا یک why در ابتداش میاد Why aren't you coming یعنی چرا تو نمی آیی چرا در حال آمدن نیستی مثلا در حال آماده شدن برای آمدن نیستی مثلا فرض بگیرید که میخوای میخواید برید یک مهمونی یا میخواید برید مثلا یه پیکنیک بعد داداش شما میگه من نمیام آماده نمیشه بعد شما ازش میپرسید why aren't you coming چرا تو در حال آمدن نیستی یا خیلی ساده تر در فارسی میگیم چرا نمیای why aren't you coming why aren't you coming Why is Sarah looking at me? Why is Sarah looking at me? look at something یا look at چیزی یعنی به چیزی نگاه کردن خیره شدن Sarah is looking at me یعنی سارا دارد به من نگاه میکند حال استمراری Is Sarah looking at me یعنی آیا سارا داره به من نگاه میکنه حالا یک why در ابتداش اومده Why is Sarah looking at me یعنی چرا سارا دارد به من نگاه میکند احتمالاً حال از شما خوشش اومده سارا Why is Sarah looking at me Why is Sarah looking at me Why don't you come inside? Why don't you come inside? Inside یعنی داخل چیزی و در اینجا منظورش داخل خونه است. Come یعنی آمدن. You come inside یعنی تو داخل می آیی. Don't you come inside یعنی آیا به داخل نمی آی؟ این یک نوع پیشنهاده. یعنی بیا داخل و یک why در ابتداش اومده why don't you come inside چرا به داخل نمیاید دارید بهش تعارف میکنید میگید تشریف بیار داخل why don't you come inside چرا داخل نمیاید چرا تشریف نمیارید داخل why don't you come inside why don't you come inside Why did they leave so soon? Why did they leave so soon? soon یعنی به زودی یا زود so در اینجا یعنی اینقدر چنین so soon یعنی اینقدر زود خیلی زود leave یعنی ترک کردن جایی یا رفتن از جایی they leave so soon یعنی آنها آنچنان یا خیلی زود رفتن ترک کردن Did they leave so soon یعنی آیا آنها خیلی زود رفتند یا آیا آنها خیلی زود آنجا را یا اینجا را ترک کردند حالا یک why در ابتداش اومده why did they leave so soon یعنی چرا اونها انقدر زود رفتن اینجا را انقدر زود ترک کردند شما مثلا از مدرسه تشریف بردین خونه بعد میبینید که مهموراتون رفتن بعد شما میپرسید why did they leave so soon چرا اونها انقدر زود رفتن چرا انقدر اینجا رو زود ترک کردن Why did they leave so soon Why did they leave so soon Why did you do those things Why did you do those things thing یعنی چیز Things یعنی چیزها در اینجا منظورش کارهاست Those یعنی آنها Do انجام دادن Did you do those things یعنی آیا تو اونها را انجام دادی Why یک چرا در ابتدا به سوال اضافه میکنه Why did you do those things? یعنی چرا تو اون کارها را کردی؟ چرا اون کارها رو انجام دادی؟ مثلا پسر بچهتون یا یک پسر کوچیک خرابکاری کرده و شما ازش میپرسید Why did you do those things? چرا اون کارها رو کردی؟ چرا اون خرابکاری ها رو کردی؟ حالا میپرسن چرا یک دختر خانم رو نگفتی؟ برای اینکه دختر خانم ها هیچ کاری بدی نمیکنند، همش کارای خوب میکنن Why did you do those things? Why did you do those things? Why does Julie want to join us? Why does Julie want to join us? Us یعنی ما را یا به ما join یعنی پیوستن want یعنی خواستن Julie want to join us یعنی جولی میخواد که به ما بپیونده Does Julie want to join us؟ یعنی آیا جولی میخواد که به ما بپیونده؟ حالا یک why در ابتداش اومده. Why does Julie want to join us؟ یعنی چرا جولی میخواد به ما بپیونده؟ چرا جولی میخواد بیاد تو گروه ما؟ هدفش چیه به نظر شما؟ Why does Julie want to join us Why does Julie want to join us? Do you know why Maury is here? Do you know why Maury is here? Maury is here یعنی موری اینجاست. Why یعنی چرا دلیلش چیه Do you know یعنی آیا میدونی Do you know why Mori is here یعنی آیا میدونی چرا موری اینجاست اومده اینجا چیکار کنه موری میدونی Do you know why Mori is here Do you know why Mori is here Why What a pleasant surprise. Why? What a pleasant surprise. surprise و نه surprise یعنی متعجب شدن یا surprise شدن pleasant یعنی دلانگیز خیلی خوشایند What a pleasant surprise یعنی عجب سپرایز دلپذیری عجب سپرایز دلانگیزی عجب سپرایز خوشایندی برای تعجب و حیرت زدگی گفته میشه حالا یک وای یعنی چرا واقعا چرا همچین اتفاقی افتاده چرا انقدر سپرایز قشنگ و دلانگیزی اتفاق افتاده مثلا یک دوست بسیار قدیمی رو میبینید بعد میگید why what a pleasant surprise چرا واقعا من تو رو دیدم عجب سپرایز دلانگیزی بسیار خوب دوستان حالا نوبت شماست که خودی نشون بدید نشون بدید که جسارتش رو دارید در قسمت کامنت همین الان همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و به دنیا بگید که شما جسارت بیان و جسارت یادگیری رو دارید هنوز انرژی دارید که یاد بگیرید هنوز انقدر قوی هستید که یاد بگیرید پس در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید بنویسید نه تنها این جمله رو همه جملاتی که در این درس در کلیپ های دیگه میبینید در قسمت کامنت بنویسید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و قوی ظاهر بشید دمتون گرم Why what a pleasant surprise Why what an odd things to say Why? What an odd thing to say. Why? What an odd thing to say. Say یعنی گفتن. Thing یعنی چیز. Odd یعنی چیز عجیب غریب. What an odd thing to say یعنی عجب حرف عجیبی برای گفتن. why در ابتدا برای تعجب و تاکید روی تعجبمونه what an odd thing to say یعنی عجب حرفی میزنی عجب حرف عجیب غریبی میزنی و در ابتدا why یعنی چرا چرا همچین حرف عجیب غریبی میزنی why what an odd thing to say why what an odd thing to say Why, I didn't see that coming. Why, I didn't see that coming. Coming یعنی در حالت ing آمدن. That یعنی اون اون چیزی که اتفاق افتاده. I didn't see یعنی من ندیدم I didn't see that coming یعنی من ندیدم که اون اتفاق در حال رخ داد باشه یا اون چیز داره میاد اون چیز داره پیش میاد Why یعنی چرا Why I didn't see that coming یعنی چرا چرا من ندیدم که اون داره میاد یا اون اتفاق داره پیش میاد چرا من ندیدم این ماجرا رو دارید خودتون رو سرزنش میکنید مثلا مثلا فرض بگیرید که یک اتفاق داره میفته بعد شما نتونستید جلوشو بگیرید حالا از خودتون میپرسید Why I didn't see that coming چرا من ندیدم که اون اتفاق داره میفته چرا من ندیدم که اون ماجرا داره پیش میاد Why I didn't see that coming Why I didn't see that coming Why didn't I hear about that? Why didn't I hear about that? That اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه About با این تلفظ About نیست دوستان About هم نیست About او صداش به این صورته او About او او About here یعنی شنیدن I hear about that یعنی من در موردش میشنوم I didn't hear about that یعنی من در موردش نشنیدم Didn't I hear about that یعنی آیا من در موردش نشنیدم و یک why در ابتدا یعنی چرا من در مورد اون موضوع نشنیدم چرا این چیزی که تو داری میگی رو من تا حالا نشنیدم Why didn't I hear about that چرا چیزی که تو داری میگی و من تا حالا در موردش نشنیدم Why didn't I hear about that? Why didn't I hear about that? Why don't we go dancing? Why don't we go dancing? dance یعنی رقصیدن we go dancing یعنی ما میریم برقصیم don't we go dancing یعنی آیا ما نمی رویم برقصیم why یک چرا در ابتداش اضافه میکنه Why don't we go dancing یعنی چرا ما نمیریم برقصیم مثلا فرض بگیرید که شما با دوست دخترتون تشریف بردید یک مراسم یک مهمونی بعد پیشنهاد بهش میدید که چرا ما نمیریم برقصیم Why don't we go dancing بفرمایید بریم برقصیم بهتره بگیم حرکات موزون Why don't we go dancing Why don't we go dancing I wonder why Mori did that. I wonder why Mori did that. That یعنی آن اشاره میکنه به اون کاره که در موردش صحبت میکنه موری دید that یعنی موری اون کار رو انجام داد Why موری did that یعنی چرا موری اون کار رو انجام داد I wonder یعنی من متعجبم حیرت زدم I wonder why یعنی من متعجبم که چرا موری دید that موری اون کار رو انجام داد موری یه کار بدی کرده بعد حالا شما میگید که من متعجبم چرا موری اون کار رو کرد حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید بدرخشید اعتماد به نفستون رو نشون بدید که بلدم و در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید اشتباه اگر وجود داره طبیعیه ولی دوباره تمرین تمرین تمرین رفعش میکنید اصلا نگران نباشید I wonder why Mori did that I wonder why Mori did that. Why did you buy a flower? Why did you buy a flower? flower یعنی گل دوستان فلاور یا فلور این همچین تلفظهای اشتباهه flower flower flower یعنی گل A flower یعنی یک گل buy یعنی خریدن you buy a flower یعنی تو یک گل میخری you did buy a flower یعنی تو یک گل خریدی Did you buy a flower؟ یعنی آیا تو یک گل خریدی؟ حالا یک why در ابتداش اومده و یک چرا بهش اضافه کرده. Why did you؟ یعنی چرا تو این کارو کردی؟ کدوم کارو؟ buy خریدن a flower یک گل why did you buy a flower یعنی چرا تو یک گل خریدی مثلا یک گل برای مادرتون خریدید و مادرتون ناراحت شده که چرا شما پولتون رو خرج کردید و به شما میگه why did you buy a flower چرا گل خریدی برام چرا تو یک گل برام خریدی why did you buy a flower Why did you buy a flower? Why did you get so angry? Why did you get so angry? Angry یعنی عصبانی شدن. So در اینجا به معنی زیاد یا اینچنین یا اینقدر استفاده میشه. Get angry یعنی عصبانی شدن. You get so angry یعنی تو اینقدر یا زیاد عصبانی میشوی Did you get so angry یعنی آیا تو عصبانی شدی حالا یک why در ابتدا چرا به سوالمون اضافه میکنه Why did you get so angry یعنی تو چرا انقدر عصبانی شدی چی باعث شد انقدر عصبانی بشی Why did you get so angry Why did you get so angry Why did you open the box? Why did you open the box? Box یعنی جعبه The box THE اشاره میکنه به اون جعبه خاص که شما دارید در موردش صحبت میکنید Open یعنی باز کردن You open the box یعنی تو جعبه رو باز میکنی You did open the box یعنی تو جعبه را باز کردی البته با فعل کمکی به زمان گذشته حالا وقتی که دیدی رو میاریم اینور حالت سوالی میشه Did you open the box؟ یعنی آیا تو جعبه رو باز کردی؟ مثلا یک جعبه کادو بوده برای شما هدیه فرستادن و مثلا داداش کوچولوتون آبجی کوچولوتون اومده درش رو باز کرده بعد شما ازش میپرسید چرا شما اون جعبه رو باز کردی؟ Why did you open the box؟ Why did you open the box? Why do I have to do that? Why do I have to do that? That اشاره میکنه به اون کار خاص که داره انجام میده do یعنی انجام دادن I have to یعنی من باید do انجام بدهم that اون کار رو I have to do that یعنی من اونو باید انجام بدم Do I have to do that؟ یعنی آیا من باید اونو انجام بدم؟ حالا یک why در ابتدا اومده و یک چرا بهش اضافه کرده مثلا فرض کنید که یه نفر به شما پیشنهاد میده یه کاری انجام بدید و شما میگید چرا من باید اون کار رو انجام بدم؟ دلیلش چیه؟ خیری برای من داره منفعتی برای من داره چرا من باید اون کار رو انجام بدم Why do I have to do that Why do I have to do that Why don't we order pizza? Why don't we order pizza? پیتزا یعنی پیتزا دوستان تلفظش اینجوریه پیتزا یعنی همینجوری که تو فارسی میگیم هر جا در انگلیسی دو تا زد پشت سر هم دیدید بدونید که تزه تلفظ میشه مثل همینجا پیتزا پیتزا نمیگیم پیزا پیتزا پیتزا پس شد پیتزا order یعنی سفارش دادن we order پیتزا یعنی ما پیتزا سفارش میدهیم Don't we order pizza یعنی آیا ما پیتزا سفارش نمی دهیم حالا یک why در ابتدا اومده و چرا به سوالمون اضافه میکنه در واقع شما دارید پیشنهاد میدید چرا ما پیتزا سفارش نمیدیم بیایید پیتزا سفارش بدیم چرا پیتزا سفارش نمیدیم پیتزا همیشه راه حله شما ناراحت باشید پیتزا بخورید خوشحال میشید خوشحال باشید پیتزا بخورید خوشحال تر میشید پس دعوت کنید خودتون رو به یک پیتزا آفرین بر شما حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید خودی نشون بدید و نشون بدید که بلدید این خیلی مهمه دوستان که ابراز کنید بلدید آنچه که در ذهن شما میگذره و آن چیزی که شما فکر میکنید بلدید در ذهن شماست این رو اجرایی بکنید و به صورت عملی در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید Why don't we order pizza? Why don't we order pizza? Why don't we take a taxi? Why don't we take a taxi? تاکسی یعنی تاکسی تیک تاکسی یعنی یک تاکسی گرفتن یک عبارت یعنی تاکسی گرفتن we take a taxi یعنی ما تاکسی میگیریم Don't we take a taxi یعنی آیا ما تاکسی نمیگیریم حالا یک why در ابتدا اومده Why don't we take a taxi یعنی چرا ما یک تاکسی نمیگیریم دارید پیشنهاد میدید یا قر میزنید آقا چرا ما یک تاکسی نمیگیریم یا بیایید تاکسی بگیریم Why don't we take a taxi Why don't we take a taxi Why didn't you call me up? Why didn't you call me up? up یعنی بالا ولی این up با فعل کال اومده و call up یعنی زنگ زدن به فردی یک فعل عبارتیه You call me up یعنی تو به من زنگ میزنی Didn't you call me up یعنی آیا تو به من زنگ نزدی حالا یک why در ابتدا اومده Why didn't you call me up یعنی چرا تو به من زنگ نزدی مثلا دوست دخترتون یا دوست پسرتون ناراحت بوده با هم قهر کردین بعد از اینکه حالا دوباره اومدید دوست شدید ازتون میپرسه Why didn't you call me up چرا تو به من زنگ نزدی منتظر شدی من به تو زنگ بزنم Why didn't you call me up Why didn't you call me up Why don't we share a room? Why don't we share a room? room یعنی فضا یا اتاق A room یعنی یک اتاق share یعنی به اشتراک گذاشتن یا شریک شدن We share a room یعنی ما یک اتاق رو به اشتراک میگذاریم با هم شریک میشویم Don't we share a room یعنی آیا ما یک اتاق رو با هم شریک نمیشویم حالا یک why در ابتداش اومده Why don't we یعنی چرا ما اون کار رو انجام نمیدیم کدوم کارو دارید پیشنهاد میدید share a room یک اتاق رو به اشتراک بذاریم با هم شریک بشیم مثلا فرض بگیرید که شما تشریف بردید یک هتل بعد یه خانوم میبینید که منتظره در اونجا که یک اتاق بگیره بعد مسئول هتل میگه که اگر یک اتاق دابل بگیرید هزینهتون نصف میشه بعد شما به خانومه میگی why don't we share a room چرا ما یک اتاق با هم شریک نشیم دارید پیشنهاد میدید که هم هزینه هامون بیاد پایین و هم بگذریم Why don't we share a room Why don't we share a room This is why I quit the job. This is why I quit the job. job یعنی شغل. quit یعنی خارج شدن. کویت جاب یعنی از یک کاری خارج شدن اون کار رو ترک کردن I quit the job یعنی من از اون کار خارج شدم از اون کار دیگه دست کشیدم This is why یعنی این دلیلشه این چراشه این دلیلشه This is why I quit the job یعنی این دلیلیه که من از کار خارج میشم حالا شما در نظر بگیرید که دارید یک کاری رو ترک میکنید یا از یک شرکتی برای همیشه میرید و حالا دلیل خودتون رو توضیح میدید یا یک رفتار رو میبینید میگید This is why I quit the job این دلیلیه که من از کار خارج میشم This is why I quit the job This is why I quit the job. Why are you angry with Mori? Why are you angry with Mori? موری یعنی یک فردی به اسم موری angry یعنی عصبانی بودن angry with someone یا angry with یه نفر یعنی شما از دست یک نفر ناراحتی you angry with موری یعنی تو از دست موری عصبانی هستی Are you angry with Mori یعنی آیا تو از دست موری عصبانی هستی حالا یک why در ابتداش میاریم Why are you angry یعنی چرا عصبانی هستی with Mori از دست موری Why are you angry with Mori یعنی چرا از دست موری عصبانی هستی چیکار کرده اذیتت کرده برم گوششو بکشم Why are you angry with Mori Why are you angry with Mori? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? sad یعنی غمگین یا غم so در اینجا یعنی این چنین یا انقدر زیاد looking یعنی به نظر اومدن You are looking so sad یعنی تو داری غمگین به نظر میای Why are you looking so sad یعنی چرا انقدر غمگین به نظر میرسی ای بابا غمگین نباش تمرین کن این درس ها رو در قسمت کامنت بنویس تا خوب یاد بگیری به جای اینکه غمگین باشی Why are you looking so sad Why are you looking so sad Why are you so tired today? Why are you so tired today? Today یعنی امروز tired یعنی خسته جسمی so tired یعنی خیلی خسته You are so tired today یعنی تو امروز خیلی خسته ای Are you so tired today یعنی آیا تو انقدر زیاد خسته ای امروز و یک why در ابتدا چرا بهش اضافه میکنه Why are you so tired today یعنی چرا امروز انقدر خسته ای خسته نباشی دلاور Why are you so tired today Why are you so tired today Why did Mori do such a thing? Why did Mori do such a thing? Thing یعنی چیز such a thing یعنی چنین چیزی such یعنی چنین such a thing یعنی چنین چیزی do انجام دادن Did Mori do such a thing? یعنی آیا موری چنین کاری کرد؟ Why یک چرا در ابتداش اضافه میکنه. Why did Mori do such a thing? یعنی چرا موری چنین کاری کرد؟ عجب برم حالشو بگیرم چرا چنین کاری کرد؟ Why did Mori do such a thing? Why did Mori do such a thing? Why do you need this money? Why do you need this money? Money یعنی پول This یعنی این این پولی که در موردش دارن صحبت میکنن Need یعنی نیاز داشتن You need this money یعنی تو به این پول نیاز داری Do you need this money یعنی آیا تو به این پول نیاز داری و why در ابتدای جمله که اومده یک چرا بهش اضافه کرده Why do you need this money یعنی چرا به این پول نیاز داری فرض بگیرید که طرف از شما میخواد پول قرض بگیره بعد شما میگید Why do you need this money میخوای به کدوم زخمت بزنی امیدوارم که جیب هاتون همیشه پر از پول باشه حسابای بانکیتون همیشه پر از پول باشه و به هیچ کس نیاز نداشته باشید که بخواید از کسی قرض بگیرید Why do you need this money? Why do you need this money? Why don't you have a party? Why don't you have a party? پارتی یعنی جشن یا میهمانی have a party یعنی یک میهمانی داشتن یک میهمانی یا جشن برگزار کردن Don't you have a party یعنی آیا تو میهمانی نمیگیری Why یعنی چرا Why don't you have a party یعنی چرا یک مهمانی نمیگیری مثلا طرف میگه که من فارغ تاثیر شدم یا فلان موفقیت رو به دست آوردم بعد آبجیتون بهتون پیشنهاد میده Why don't you have a party چرا یه مهمونی نمیگیری چرا یک جشن نمیگیری دوستا رو دعوت کنی کنار هم باشیم بزن و به کوب را بیاندازیم بسیار خوب دوستان حالا نوبت شماست که خودی نشون بدید نشون بدید که جسارتش رو دارید در قسمت کامنت همین الان همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و به دنیا بگید که شما جسارت بیان و جسارت یادگیری رو دارید هنوز هنوز انرژی دارید که یاد بگیرید هنوز انقدر قوی هستید که یاد بگیرید پس در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید بنویسید نه تنها این جمله رو همه جملاتی که در این درس در کلیپ های دیگه میبینید در قسمت کامنت بنویسید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و قوی ظاهر بشید دمتون گرم Why don't you have a party? Why don't you have a party? Why did Julie come home early? Why did Julie come home early? Early یعنی زود زودتر از موعد home یعنی خانه come یعنی آمدن Julie come home early یعنی جولی زود به خانه می آید Did Julie come home early یعنی آیا جولی زود به خانه آمد با دید سوالی شده و به زمان گذشته برده شده why یک چرا بهش اضافه میکنه why did Julie come home early یعنی چرا جولی زود به خونه اومد مثلا فرض بگیرید که شما ازدواج کردید یه دختر دارید به اسم جولی بعد جولی زود از مدرسه اومده خونه شما از همسرتون میپرسید why did Julie come home early چرا جولی زود به خونه اومد why did Julie come home early Why did Julie come home early? Why did you buy the flowers? Why did you buy the flowers? Flower یعنی گل flowers یعنی گلها The flowers یعنی اشاره به اون گلهای مشخص که دو نفر دارن در موردش صحبت میکنن buy یعنی خریدن You buy the flowers یعنی تو اون گلها را میخری Did you buy the flowers یعنی آیا تو اون گلها را خریدی به زمان گذشته برده شده و سوالی شده Why did you یعنی چرا تو اون کارو کردی کدوم کارو buy خریدن the flowers یعنی اون گلهای مشخص رو Why did you buy the flowers یعنی چرا تو اون گلها رو خریدی چرا زحمت کشیدی چرا این کارو کردی Why did you buy the flowers Why did you buy the flowers Why do you think Sarah said so? Why do you think Sarah said so? Why که یعنی چرا Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی سرا اسم خاصه و همونطور که میبینید با حرف اول بزرگ نوشته شده said گذشته say یعنی گفتن so در اینجا یعنی این چنین اینطور سرا said so یعنی سارا این چنین گفت Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی Why do you think یعنی چرا تو اینطور فکر میکنی که سرا said سو که سارا اینطوری گفته Why do you think Sarah said so یعنی تو چرا فکر میکنی که سارا این چنین گفته فرض بگیرید که حرفای خال زنکیه و دوستی اومده گفته که سارا فلان چیز گفته بعد شما میگید Why do you think Sarah said so? چرا فکر میکنی که سارا اینطوری میگه از سارا بعید همچین چیزی همچین حرفی نمیزنه به به به آفرین بر شما حالا نوبت شماست که بدرخشید در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت و کل عبارت ها و جملات این درس رو بنویسید بدرخشید یاد بگیرید و انرژی مثبت ساطعه بکنید به این دنیا از طریق یادگیریتون از رهگذر یادگیریتون باعث بشید که اتفاقای خوب بیفته همین الان بنویسید در قسمت کامنت و بیان کنید و خودتون رو نشون بدید Why do you think Sarah said so? Why do you think Sarah said so? Why don't we ask his advice? Why don't we ask his advice? Why don't we یعنی ما چرا این کارو نمی کنیم کدوم کارو ask پرسیدن درخواست کردن his یعنی مال اوی آقا advice یعنی توصیه his advice یعنی توصیه او نصیحت او why don't we یعنی پیشنهاد دادن ساختاری است که برای پیشنهاد دادن استفاده میشه why don't we ask یعنی ما چرا نمیپرسیم چرا نمیریم توصیهش رو بپرسیم بریم بپرسیم چی رو his advice توصیه او رو Why don't we ask his advice چرا ما توصیهش رو از او نمیخوایم چرا نمیخوایم که به ما توصیه کنه Why don't we ask his advice Why don't we ask his advice Why don't you get a haircut? Why don't you get a haircut? Hair یعنی مو haircut یعنی آرایشگاه رفتن موها رو کوتاه کردن get a haircut رو همدیگه یعنی اینکه بری بدی موهاتو کوتاه کنن You get a haircut یعنی تو موهاتو کوتاه کردی Why don't you باز داره پیشنهاد میده چرا فلان کارو نمی کدوم کارو Why don't you get a haircut چرا موهاتو کوتاه نمی کنی اینقدر بلند شده داره پیشنهاد میده به شما فرض کنید موهای شما خیلی بلند شده بعد مادر عزیزتون میگه Why don't you get a haircut چرا موهاتو کوتاه نمی کنی Why don't you get a haircut Why don't you get a haircut? Why not have dinner with us? Why not have dinner with us? With یعنی همراهی همراهی کردن یا با dinner یعنی شام have dinner یعنی شام خوردن یا شام داشتن us یعنی با ما یا ما را why not چرا که نه why که یعنی چرا اما یک not که جلوش بیاد میشه چرا نه چرا این اتفاق نیفته کدوم اتفاق have dinner غذا خوردن with us همراه با ما why not have dinner with us چرا با ما شام نمیخوری چرا با ما شام نخوری همچین پیشنهادی داره میشه و از طرف داره دعوت میشه که بیاد شام رو با اونها بخوره Why not have dinner with us? Why not have dinner with us? Maury wondered why Tara did that. Morey wondered why Tara did that. موری یعنی یک آقایی به اسم موری اسم خاص حرف اولش بزرگ نوشته میشه wonder یعنی متعجب شدن wondered یعنی متعجب شد چرا why چرا به این دلیل که ترا تارا did انجام داد that اون کارو داره در مورد یه کاری صحبت میکنه ترا یه کار بدی کرده یه کار عجیبی کرده و موری متعجب شده موری wondered why ترا did that موری متعجب شد که چرا تارا اون کارو انجام داده موری wondered why ترا did that موری wondered why ترا did that Why are you drying your hair? Why are you drying your hair? Hair یعنی مو Your hair یعنی موهای تو Dry یعنی خوش کردن Drying حالت ing پس احتمالاً در اینجا حالت حال استمراری استفاده شده Dry تلفظش به این صورته ارز نکردم درای Dry بین دی و آر صدایی وجود نداره ما هم مجاز نیستیم صدایی رو اضافه بکنیم dry پس شد خوش کردن you are drying your hair یعنی تو داری موهایت را خشک میکنی why یک چرا در ابتداش آورده و are این طرف اومده و سوالی شده Are you drying your hair؟ یعنی آیا تو داری موهایت رو خشک میکنی؟ و یک why که در ابتداش اومده شده Why are you drying your hair؟ یعنی چرا داری موهایت را خشک میکنی؟ چرا داری موهاتو خشک میکنی؟ چرا داری موهاتو سشوار میکشی مثلا؟ مگه میخوای بری مهمونی؟ Why are you drying your hair؟ Why are you drying your hair? Why are you holding my hands? Why are you holding my hands? Hold یعنی نگه داشتن holding در حالت ing اومده My hands یعنی دستان من You are holding my hands یعنی تو داری دستانم را نگه میداری یعنی دستای منو گرفتی یه کاری که تداوم داره ادامه داره چند لحظه است دستاشو گرفته و در دستانش نگه داشته Are you holding my hands یعنی آیا تو داری دستای من را میگیری و یک why در ابتداش اومده Why are you holding my hands یعنی چرا داری دستانم رو میگیری چرا دستان من رو در دستانت نگه داشتی آها خیلی دیگه مثل که داره رومانتیک میشه به به به آفرین بر شما حالا نوبت شماست که بدرخشید در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت و کل عبارت ها و جملات این درس رو بنویسید بدرخشید یاد بگیرید و انرژی مثبت ساطع بکنید به این دنیا از طریق یادگیریتون از رهگذر یادگیریتون باعث بشید که اتفاقای خوب بیفته همین الان بنویسید در قسمت کامنت و بیان کنید و خودتون رو نشون بدید Why are you holding my hands? Why are you holding my hands? Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? Thing یعنی چیز Such a thing یعنی چنین چیزی Say یعنی گفتن You say such a thing یعنی تو چنین چیزی میگویی Did you say such a thing یعنی آیا تو چنین چیزی گفتی Why did you say such a thing یعنی چرا تو اونطور چیزی یا اینطور چیزی گفتی Why did you say such a thing مثلا فرض بگیرید که پسر بچهتون یا یک فردی یک حرف نامربوط میزنه و شما میخواید معاخذش کنید یا ازش بپرسید Why did you say such a thing? چرا همچین چیزی گفتی؟ Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? Why did you come home so late? Why did you come home so late? Late یعنی دیر So late یعنی خیلی دیر یا این چنین دیر Home یعنی خانه Come home یعنی به خانه اومدن You come home so late یعنی تو به خونه دیر می آی یا دیر اومدی Why did you یعنی چرا تو فلان کار رو انجام دادی کدوم کار رو کام آمدن کام هوم به خانه آمدن so late انقدر دیر Why did you come home so late چرا انقدر دیر به خونه اومدی Why did you come home so late Why did you come home so late Why didn't you dance with Mori? Why didn't you dance with Mori? With Mori یعنی همراه با موری یا با موری dance یعنی رقصیدن دوستان تلفظ درستش dance نیست dance یعنی رقصیدن you dance with Mori یعنی تو با موری میرقصی Why didn't you یعنی چرا تو اون کار رو نکردی کدوم رو؟ dance رقصیدن with موری یعنی با موری Why didn't you dance with موری یعنی چرا با موری نرقصیدی موری مگه مشکلی داشت چرا این کار کردی چرا دل جوون مردم رو شکستی Why didn't you dance with موری Why didn't you dance with Mori? Why do you want to be a nurse? Why do you want to be a nurse? Nurse یعنی پرستار شغل شریف پرستاری be a nurse یعنی پرستار شدن you want to be a nurse یعنی تو میخوای که یک پرستار بشی Do you want to be a nurse یعنی آیا تو میخوای که یک پرستار بشی و در ابتداش یک why اومده و چرا بهش اضافه کرده Why do you want چرا تو میخوای to be a nurse که یک پرستار بشی Why do you want to be a nurse Why do you want to be a nurse Why don't you drop her a line? Why don't you drop her a line? line یعنی خط her یعنی به او یه خانوم drop a line یعنی یک خط رو نوشتن یک خط رها کردن برای کسی در حقیقت یعنی پیام دادن drop her a line یعنی یک پیام به او بدهی یک خط براش بنویسی you drop her a line یعنی تو یک خط برای او اوی یه خانم مینویسی احتمالا میخواد مخ بزنه و احتمالا پیشنهاد پیشنهادی است که میخواد مخ طرف رو بزنه why don't you یعنی چرا تو این کار انجام نمیدی کدوم کارو drop her a line یک خطی براش نمی نویسی پیامی به او نمیدهی Why don't you drop her a line Why don't you drop her a line Why don't you give up smoking? Why don't you give up smoking? Smoking یعنی سیگار کشیدن give up یعنی دست برداشتن، تسلیم شدن، رها کردن چیزی. You give up smoking یعنی تو از سیگار کشیدن دست برمیداری. Why don't you داره پیشنهاد میده یا سوال میپرسه چرا فلان کارو نمیکنی؟ کدوم کار؟ Give up فعل عبارتی give up یعنی رها کردن و بیخیال شدن Give up smoking یعنی از سیگار کشیدن دست برداشتن Why don't you give up smoking یعنی چرا از سیگار کشیدن دست بر نمیداری چرا سیگار کشیدن رو رها نمی کنی قطعا کسی که سیگار میکشه خودش هم میدونه که ضرر داره اگر میتونست این کارو میکرد و سیگار کشیدن رو کنار میگذاشت پس بهتر انقدر به اونایی که سیگار میکشن گیر ندید چون خودشون میدونن کار اشتباهی دارن میکنن ولی خب دیگه در مورد تلفظ سموک دوستان دقت بکنید ارز نکردم اسموک ا اولش نداره سموک سموک سموکینگ گیو up سموکینگ ببینید در هیچ جا اولش ا اضافه نمیشه سموکینگ اگر براتون سخته بیشتر تمرین کنید smoking smoking why don't you give up smoking Why don't you give up smoking? Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? yesterday یعنی دیروز دوستان تلفظ درستش نگفتم yesterday r در انگلیسی به این صورت تلفظ میشه زبون جمع میشه نزدیک سقف دهان و میگیم r مثل فارسی نیست در فارسی ما آر رو اینجوری تلفظ میکنیم میگیم ر رر حالت مسلسلی اما در انگلیسی زبون جمع میشه نزدیک سقف دهان میشه yesterday وقتی که سری میشه yesterday yesterday یعنی دیروز absent یعنی قایب you were absent yesterday یعنی تو دیروز قایب بودی حالا whereش میاد این ور سوالی میشه were you absent yesterday یعنی آیا دیروز تو قایب بودی why یک چرا در ابتداش اضافه میکنه why were you یعنی چرا تو بودی چی بودی absent قایب yesterday دیروز why were you absent yesterday یعنی چرا دیروز قایب بودی چی شده بود که قایب بودی why were you absent yesterday Why were you absent yesterday? Why won't my dog eat dog food? Why won't my dog eat dog food? Dog food یعنی غذای سگ، خوراک سگ. Eat یعنی خوردن. My dog یعنی سگ من. Why won't my dog eat یعنی چرا سگ من نخواهد خورد چی رو؟ dog food غذای سگ why won't my dog eat dog food یعنی چرا سگ من غذای سگ نخواهد خورد مثلا عادت داره گوشت بخوره غذای سگ از این غذاهای آماده نمیخوره بعد شما سوال میپرسید Why won't my dog eat dog food و won't حالت کوتاه شده will not اما در فارسی ما انقدر سخت و پیچیده بیان نمی کنیم نمیگیم چرا سگ من غذا نخواهد خورد میگیم سگ من چرا فلان چیزو نمیخوره پس why won't my dog eat dog food میشه چرا سگ من غذای سگ نخواهد خورد why won't my dog eat dog food Why won't my dog eat dog food? Do you know why Mori is so angry? Do you know why Mori is so angry? angry یعنی عصبانی so angry یعنی خیلی عصبانی یا این چنین عصبانی more is so angry یعنی موریخ اینقدر عصبانیه خیلی عصبانیه do you know یعنی آیا شما میدانید Do you know why? آیا شما میدونید چرا Mori is so angry? موری انقدر عصبانیه. Do you know why Mori is so angry? یعنی آیا شما میدونی یا آیا تو میدونی که چرا موری انقدر عصبانیه؟ Do you know why Mori is so angry? Do you know why Mori is so angry? I wonder why Sarah is so worried. I wonder why Sarah is so worried. worry یعنی نگران بودن worried یعنی نگران کسی که نگران شده so worried یعنی خیلی نگران یا این چنین نگران Sarah is so worried یعنی سارا اینقدر یا این چنین یا خیلی زیاد نگرانه I wonder why من متعجبم که چرا Sarah is so worried سارا اینقدر نگرانه آفرین بر شما حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید خودی نشون بدید و نشون بدید که بلدید این خیلی مهمه دوستان که ابراز کنید بلدید آنچه که در ذهن شما میگذره و آن چیزی که شما فکر میکنید بلدید در ذهن شماست این رو اجرایی بکنید و به صورت عملی در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید I wonder why Sarah is so worried. I wonder why Sarah is so worried. Why can't I sing like they can? Why can't I sing like they can? They yani anha. can یعنی توانستن لایک like یعنی شبیه همچنین به معنی دوست داشتن sing یعنی آواز خواندن I sing یعنی من آواز میخونم I sing like they can یعنی من به شکلی که اونا میتونن آواز میخونم Why can't I یعنی چرا من نمیتونم sing بخونم like شبیه they can اونطوری که اونا میتونن چرا من نمیتونم مثل خواننده ها آواز بخونم به هر حال هر کاری تمرین لازم داره استعداد معنی نداره بعضی وقتا اگر احساس میکنید استعداد کمتری دارید باید تلاشتون رو بیشتر بکنید Why can't I sing like they can? Why can't I sing like they can? Why do you want to be a doctor? Why do you want to be a doctor? Doctor یعنی دکتر Be a doctor یعنی دکتر شدن You want to be a doctor یعنی تو میخوای که یک دکتر بشی Why do you want یعنی چرا تو میخواهی To be a doctor که یک دکتر بشی چرا میخوای دکتر بشی قطعا میخواد به بشریت خدمت کنه مسائل پولی اصلا در میان نیست Why do you want to be a doctor Why do you want to be a doctor? Why do you want to leave today? Why do you want to leave today? Leave یعنی ترک کردن جایی از جایی رفتن Today یعنی امروز Want یعنی خواستن Why do you want یعنی تو چرا میخواهی که چی to leave که ترک کنی که بروی today امروز چرا میخوای امروز از اینجا بری امروز و پیشم بمون فردا برو عزیزان دلم شما هم این کلیپ رو تا انتها ترک نکنید خوب خوب تمرین کنید در قسمت کامنت هر مثال هر عبارت و هر جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید ما رو ترک نکنید Why do you want to leave today? Why do you want to leave today? Why don't you take the day off? Why don't you take the day off? Take a day off یعنی مرخصی گرفتن. Off یعنی خاموش و معنی دیگش یعنی مرخصی take a day off یعنی یک روز مرخصی گرفتن you take the day off در مورد یک روز خاص داره صحبت میکنه the day اون روز مخصوص مثلا فرض کنید که آقاه زنگ میزنه خانومش هی قر میزنه نمیدونم رئیسم بهم گیر داده کارام زیاده فلان بهمان امروز روز خوبی نیست بعد خانومش میگه why don't you چرا تو این کارو نمیکنی کدوم کارو take the day off این روز رو این روز خاص رو که داری در موردش صحبت میکنی رو مرخصی نمیگیری بابا پاشو بیا خونه همش که کار نیست پیشنهاد بسیار اقوا کننده ای بهش میده و میگه پاشو بیا خونه مرخصی بگیر رو. خب خدا خودش به خیر کنه Why don't you take the day off? Why don't you take the day off? Why were you late this morning? Why were you late this morning? Morning یعنی صبح. This morning یعنی همین امروز صبح. Late یعنی دیر کردن. You were late this morning یعنی امروز صبح دیر کردی و دقت داشته باشید که الان مثلا بعد از ظهر یا نزدیک ظهر داره در مورد امروز صبح صحبت میکنه به خاطر همین از زمان گذشته استفاده کرده Why were you late یعنی چرا دیر کردی this morning امروز صبح Why were you late this morning چرا امروز صبح دیر کردی Why were you late this morning Why were you late this morning? Mom asked Julie why she was crying. Mom asked Julie why she was crying. cry یعنی گریه کردن crying یعنی در حالت گریه کردن یا حالت ing فعل cry she was crying یعنی او داشت گریه می کرد mom asked Julie یعنی مادر از جولی پرسید why که چرا یا چرا she was crying او داشت گریه می کرد مثلا دختر خانومه یه دختر کوچولویی چی میخواسته؟ آب نبات چوبی میخواسته پاپستیکل میخواسته پاپستیکل یعنی آب نبات چوبی یه چیزی میخواسته و مادر براش نخریده و شروع کرده به گریه کردن مام اسکت جولی مادر از جولی پرسید why she was crying که چرا او داشت گریه میکرد مام asked جولی why she was crying Mom asked Julie why she was crying. Why don't we go and see a movie? Why don't we go and see a movie? مووی یعنی فیلم سی مووی یعنی به سینما رفتن یا در کل یک فیلم دیدن Why don't we یعنی چرا ما فلان کار رو انجام نمیدیم پیشنهاد داره میده داره یک چیزی رو پیشنهاد میده به دوستاش Why don't we go یعنی ما چرا نمیریم and see و نمیبینیم a movie یک فیلم رو چرا نمیریم فیلم ببینیم داره پیشنهاد میده پس بیایید بریم Why don't we go and see a movie Why don't we go and see a movie? Tell me why you want to go there. Tell me why you want to go there. There یعنی آنجا اشاره به دور go یعنی رفتن You want to go there یعنی تو میخوای که به اونجا بروی tell me یعنی به من بگو فعل در ابتدا اومده حالت امری شده tell me یعنی به من بگو why چرا tell me why به من بگو چرا you want to تو میخوای که go there به اونجا بروی چرا میخوای به اونجا بری به من بگو tell me why you want to go there tell me why you want to go there Why didn't you read the magazine? Why didn't you read the magazine? magazine یعنی مجله The Magazine یعنی اون مجله خاص که دارن در موردش صحبت میکنن You read یعنی تو میخوانی You read the magazine یعنی تو اون مجله رو میخونی Why didn't you یعنی تو چرا فلان کار رو نکردی چرا اون کار رو نکردی حالت تقریبا معاخذه داره یا پرسش از دیگری Why didn't you یعنی چرا تو فلان کار رو نکردی کدوم کار رو read خواندن The magazine. اون مجله رو اون مجله که بهت داده بودم و چرا نخوندی Why didn't you read the magazine Why didn't you read the magazine I can't figure out why Maury said so. I can't figure out why Mori said so. I can't یعنی من نمیتونم. Figure out یعنی پی بردن. فعل عبارتی است که معنیش میشه پی بردن، سر آوردن. Why چرا موری said so موری اونطور گفته این چنین گفته I can't figure out من نمیتونم پی ببرم نمیتونم سر در بیارم Why Mori said so که چرا موری اینطور گفته واقعا حرف عجیبه احتمالا زده و من متوجه نمیشم چرا موری همچی حرفی زده هر جا موری رو پیدا کردید بگیرید یک دست بهش کتک بزنید که همچین حرفی زده I can't figure out why Mori said so I can't figure out why Mori said so Why didn't you call me last night? Why didn't you call me last night? Last night یعنی دیشب. Call me یعنی به من زنگ بزن. You call me یعنی تو به من زنگ میزنی. Why didn't you یعنی تو چرا فلان کارو نکردی؟ داره مؤاخذه میکنه. داره ازش میپرسه چرا فلان کارو نکردی؟ کدوم کار؟ call صدا زدن یا زنگ زدن why didn't you call me چرا به من زنگ نزدی کی last night دیشب Why didn't you call me last night? چرا دیشب به من زنگ نزدی؟ فرض کنید که دوست دخترتون یا همسرتون یا نامزدتون به شما زنگ زده انتظار داشته که دیشب بهش زنگ بزنید و شما زنگ نزدید میگه Why didn't you call me last night چرا دیشب به من زنگ نزدی Why didn't you call me last night Why didn't you call me last night Why didn't you phone before coming? Why didn't you phone before coming? Coming یعنی آمدن حالت آینجی به کلیت آمدن داره اشاره میکنه before یعنی قبل از phone یعنی تلفن یا زنگ زدن why didn't you یعنی تو چرا فلان کار رو نکردی کدوم کار رو phone زنگ زدن why didn't you phone یعنی چرا زنگ نزدی before coming قبل از اینکه بیای why didn't you phone before coming یعنی چرا قبل از اینکه بیای زنگ نزدی ما مهیا کنیم میوه برات بخریم یا اینکه احتمالا طرف سرزده به جایی رفته و یه خانومه میگه why didn't you phone before coming چرا قبل از اومدنت زنگ نزدی با ما هماهنگ کنی همینجوری بیخبر بلند شدی اومدی why didn't you phone before coming Why didn't you phone before coming? Maury had no idea why his wife left him. Maury had no idea why his wife left him. موری یعنی یک فردی به اسم موری had no idea یعنی هیچ ایده ای نداشتن سردر نیاوردن متوجه نشدن why که چرا his wife همسر او left him او را ترک کرد left گذشته leave یعنی ترک کردن his wife left him یعنی همسرش او را ترک کرد why his wife left him یعنی چرا همسرش او را ترک کرد موری had no idea یعنی موری واقعا نمیدونست why his wife left him که چرا همسرش ترکش کرده و رهاش کرده موری had no idea why his wife left him Maury had no idea why his wife left him. Julie explained to teacher why she was late. Julie explained to teacher why she was late. Julie یعنی دختر خانمی به اسم جولی explain explain یعنی توضیح دادن Julie explained یعنی جولی توضیح داد به کی to teacher به معلم why که چرا she was late او دیر کرده بود Julie explained to teacher why she was late Julie explained to teacher why she was late There is no reason why he should go. There's no reason why he should go. go یعنی رفتن should go یعنی باید بره کی he should go او باید برود there is یعنی آنجا وجود دارد چی no reason هیچ دلیلی در واقع there is no reason یعنی دلیلی وجود نداره why که چرا he should go که او باید برود There's no reason why he should go دلیلی وجود نداره که چرا او باید. There is no reason why he should go. There is no reason why he should go. I wondered why people were staring at me. I wondered why people were staring at me. I wondered یعنی من متعجب شدم. Why چرا people افراد مردم تلفظش رو دقت بفرمایید دوستان people پا پا این رو باید یاد بگیرید وقتی که P و L پشت سر هم میان این رو بدون صدا تلفظ کنید پل نگید people نیست people نیست 90 درصد 95 درصد زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن میگن people people اینا نیست دوست من پیپل پیپل were staring داشتن به من خیره می شدن stare یعنی خیره شدن were staring at me یعنی داشتن به من خیره می شدن I wondered why من متعجب شدم که چرا people were staring at me مردم به من خیره شده بودند در حال خیره شدن به من بودند I wondered why people were staring at me I wondered why people were staring at me Could you please tell me why you love Julie? Could you please tell me why you love Julie? Could you یعنی آیا میشه لطفا تو چیکار کنی؟ Please لطفا tell بگی me به من why چرا you love تو عاشق هستی جولی عاشق جولی هستی Could you please tell me why you love Julie میشه لطفاً به من بگی چرا عاشق جولی هستی مثلا فرض بگیرید که یه دختر خانومیه به شما پیشنهاد داده و شما میگی من عاشق جولی هستم بعد میگه Could you please tell me why you love Julie میشه لطفاً به من بگی چرا عاشق جولی هستی عاشق من نیستی Could you please tell me why you love Julie Could you please tell me why you love Julie? Have you been told why we didn't hire you? Have you been told why we didn't hire you? Have you been told یعنی آیا به شما گفته شده است ساختار به صورت پسیو Why چرا we didn't hire ما تو رو استخدام نکردیم hire میشه استخدام کردن hire you یعنی تو رو استخدام کردیم we didn't hire you یعنی ما تو رو استخدام نکردیم have you been told یعنی آیا به شما گفته شده why we didn't hire you که چرا ما شما را استخدام نکرده ایم Have you been told why we didn't hire you? Have you been told why we didn't hire you? Why do you spend so much time watching TV? Why do you spend so much time watching TV? Why do you یعنی چرا تو این کارو میکنی؟ کدوم کارو؟ Spend صرف کردن، خرج کردن و اگر توجه کرده باشید ارز نکردم spend spend اول اس بی صداست spend یعنی خرج کردن صرف کردن so much یعنی خیلی یا این چنین زیاد time زمان watching TV تماشا کردن تلویزیون Why do you spend so much time watching TV? چرا اینقدر زمان صرف تماشا کردن تلویزیون میکنی همین الان نوبت شماست از اشتباه کردن نهراسید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید که همین تمرینات کوچکه که باعث رشد شما خواهد شد به ما اعتماد کنید طبق روش پیش بیاید قطعا نتیجه خوبی خواهید گرفت همونطور که دیگر دوستان نتیجه خوب گرفتن پس شما هم همچین کاری بکنید و در تمرینات شرکت بکنید تا باعث رشد خوبی در یادگیریتون بشه Why do you spend so much time watching TV? Why do you spend so much time watching TV? Why I have never been so insulted before. Why I have never been so insulted before. why در ابتدا یک چرا آورده واقعا چرا این اتفاق افتاده کدوم اتفاق I have never been من هرگز این اتفاق برام نیافتاده بود کدوم اتفاق so insulted انقدر به هم توهین نشده بود before قبلا تا به حال why I've never been so insulted before چرا هرگز تا به حال اینطور به من توهین نشده بود واقعا چرا چی باعث شده که انقدر به من توهین بشه Why, I've never been so insulted before. Why, I've never been so insulted before. Why do these things always happen to me? Why do these things always happen to me? Why یعنی چرا Do these things یعنی این چیزها انجام میدن چی رو always همواره happen اتفاق میفتن to me برای من Why do these things always happen to me? چرا همه این اتفاقات عجیب غریب همیشه برای من میفتن؟ بعضیا هستن دیگه همیشه خودشون رو شماتت میکنن و فکر میکنن بدشانسترین یا خوششانسترین آدم دنیا یا فکر میکنن بدشانسن یا خوششانسن راستی شما آیا به شانس اعتقاد دارید یا اگر اعتقاد دارید خودتون رو خوششانس میدونید یا بدشانس لطفا در قسمت کامنت به ما بگید که شما خوششانسید یا بدشانسید Why do these things always happen to me? Why do these things always happen to me? My parents are the reason why I am successful. My parents are the reason why I'm successful. My parents یعنی پدر مادر من والدین من are هستند the reason اون دلیل مشخص به خاطر همین از THE استفاده کرده why که چرا I'm successful من موفقم در مورد تلفظ successful دقت بفرمایید successful فول نگفتم ساکسسفول فول یعنی احمق فول فول ساکسسفول یعنی موفق I'm successful خیلی خلاصه I'm successful من موفقم امیدوارم که شما هم موفق باشید My parents are the reason پدر و مادر من والدین من همون دلیلی هستند که چرا من موفقم My parents are the reason why I'm successful My parents are the reason why I'm successful. I can't figure out why you don't like jazz. I can't figure out why you don't like jazz. I can't figure out یعنی من نمیتونم سر در بیارم نمیتونم پی ببرم Why چرا You don't like تو خوشت نمیاد تو دوست نداری جاز نوع سبک موسیقی جاز رو که ما در فارسی بهش میگیم جاز ولی تلفظ درستش جاز I can't figure out why you don't like jazz نمیتونم پی ببرم یا سر در بیارم که چرا موسیقی جاز رو دوست نداری I can't figure out why you don't like jazz I can't figure out why you don't like jazz. I don't know why the meeting was postponed. I don't know why the meeting was postponed. I don't know یعنی من نمیدونم why چرا the meeting یعنی اون قرار ملاقات مشخص was postponed یعنی به تعویق افتاده postpone یعنی به تعویق انداختن was postponed یعنی در گذشته به تعویق افتاد I don't know why the meeting was postponed I don't know why the meeting was postponed. I figured out why the machine wouldn't work. I figured out why the machine wouldn't work. I figure out یعنی من پی میبرم I figured out یعنی من پی بردم سر در آوردم متوجه شدم Why چرا The machine که اون ماشینه اون دستگاهه البته دقت بکنید مشین به ماشین در انگلیسی اشاره میشه به ماشینی که کاری رو انجام میده نه به خودرو ما در فارسی به خودرو میگیم ماشین میگیم مثلا طرف ماشین خریده ماشین سواری ولی در انگلیسی مشین به ماشینی گفته میشه به دستگاهی گفته میشه که کاری رو انجام میده پس این رو دقت داشته باشین wouldn't work که کار نمیکرده چی the machine wouldn't work که اون ماشینه کار نمی کرده I figured out why the machine wouldn't work. من پی بردم که چرا اون ماشینه کار نمی کرد مشکلش رو پیدا کرده. آفرین بر شما. I figured out why the machine wouldn't work. I figured out why the machine wouldn't work. I wonder why John is always late for school. I wonder why John is always late for school. I wonder یعنی من متعجبم Why چرا John is always late John همیشه دیر میکنه For school برای مدرسه I wonder why John is always late for school. من متعجبم که چرا جان همواره برای مدرسه اومدن تأخیر داره یا دیر میکنه. I wonder why John is always late for school. I wonder why John is always late for school. I couldn't understand why Julie frowned at Maury. I couldn't understand why Julie frowned at Maury. I couldn't یعنی من نتوانستم understand متوجه بشم بفهمم why چرا جولی frowned جولی عصبانی شد یا اخم کرد اخ کرد به کی؟ موری به موری جولی frowned ات موری یعنی جولی به موری اخم کرد I couldn't understand why جولی frowned ات موری من نتونستم بفهمم که چرا جولی به موری اخم کرد موری حتما یه کار اشتباهی انجام داده که جولی بهش اخم کرده همواره در زندگیتون یادتون باشه آقایون همواره مقصرن حتی اگر مقصر نبودن باید اشتباه رو به گردن بگیرن همواره حق با خانوماست قبول ندارید سرتون میاد خودتون خواهید دید I couldn't understand why Julie frowned at Maury. I couldn't understand why Julie frowned at Maury. I am not sure why Tom didn't want to meet Mary. I'm not sure why Tom didn't want to meet Mary. I'm not sure یعنی من مطمئن نیستم why Tom didn't want چرا تام نمیخواست که چیکار کنه meet Mary ماری رو ببینه I'm not sure why Tom didn't want to meet Mary من مطمئن نیستم که چرا تام نمیخواست با ماری ملاقات کنه مطمئن نیستیم حالا به هر حال یه مشکلی بینشون وجود داره I'm not sure why Tom didn't want to meet Mary I'm not sure why Tom didn't want to meet Mary I don't see any reason why I have to apologize. I don't see any reason why I have to apologize. I don't see یعنی من نمی بینم any reason هیچ دلیلی رو why چرا I have to apologize من باید عذرخواهی کنم I don't see any reason why I have to apologize یعنی من دلیلی نمی بینم که چرا باید پوزش بخوام چرا باید عذرخواهی کنم I don't see any reason why I have to apologize I don't see any reason why I have to apologize Could you please tell me again why you are late? Could you please tell me again why you are late? Could you please یعنی آیا لطفا میشه که چیکار بکنی tell me به من بگید again دوباره why you are late که شما تأخیر کردید که شما دیر کردید Could you please tell me again why you are late یعنی آیا میتونی دوباره به من بگی که چرا دیر کردی چرا تأخیر داشتی Could you please tell me again why you are late Could you please tell me again why you are late I can't tell you why Julie was absent from school. I can't tell you why Julie was absent from school. I can't یعنی من نمیتونم tell you به شما بگم why Julie was absent که چرا جولی قایب بود from school از مدرسه I can't tell you why Julie was absent from school یعنی من نمیتونم به شما بگم که چرا جولی از مدرسه قایب بود احتمالا جیم زده و به دوستش هم گفته به هیچ کس نگو من کجا رفتم و اینم میگه که I can't tell you why Julie was absent from school I can't tell you why Julie was absent from school I told you guys to go home Why are you still here? I told you guys to go home. Why are you still here? I told you guys یعنی من به شما بچه ها گفتم به شما بر و بچ گفتم to go home که برید خونه Why are you still here? چرا هنوز اینجایید؟ مثلا آقای همسایه اومده جلوی در و به شما گفته که برید خونتون چرا هنوز این؟ حالا اومده میگه I told you guys to go home Why are you still here من به شما بچه ها گفتم برین خونهاتون چرا هنوز این؟ I told you guys to go home Why are you still here I told you guys to go home Why are you still here Why don't you pull over and take a rest for a while? Why don't you pull over and take a rest for a while? Why don't you یعنی چرا تو این کارو نمی کنی؟ داره پیشنهاد میده pull over یعنی ماشینت رو که در حال حرکته بزنی کنار بزنی بغل and و take a rest یعنی استراحت کردن for a while برای مدتی why don't you pull over یعنی چرا ماشینتو کنار نمیزنی and take a rest و استراحتی بکنی for a while برای کمی فرض کنید در حال سفر هستید و همسرتون میگه من خسته شدم از رانندگی و شما میگید why don't you pull over and take a rest for a while چرا ماشین رو کنار نمیزنی و برای مدتی استراحت نمی کنی Why don't you pull over and take a rest for a while? Why don't you pull over and take a rest for a while? بسیار همالی آفرین بر شما دمتون گرم که در تمرینات شرکت کردید قطعا تمریناتی که دارید انجام میدید و در قسمت کامنت ابراز میکنید آنچه که بلد هستید به خاطر خودتون خوبه همین باعث میشه که اعتماد به نفس شما بالا بره و در عموم و در جمع بتونید یک جمله رو بیان بکنید دوستان فراموش نکنید اگر میخواید واقعا یاد بگیرید حتما طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از این کلیپ حتما دوباره این کلیپ رو ببینید و دوباره تمرین بکنید حتما در قسمت کامنت اگر تا الان مثال ها و جملات رو ننوشتید حتما این کار رو انجام بدید و حتما با صدای رسا بیان بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو پیدا بکنید و رفع بکنید هدف ما این است که شما به یک جایگاه و به یک حدی برسید که خودتون بتونید خودتون رو رفع اشکال بکنید و غیر از این هم هدفمون نبوده پس حتما طبق روشی که خدمت شما تقدیم میکنیم طبق همین روش تمرین و استفاده بفرمایید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی و خوشحالی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجا دنیا که هستید داریم